Visiter le Moyen Âge grâce à Minecraft. Le récit de l'univers social a développé une tâche qui permet d'aborder les réalités sociales sur la christianisation de l'Occident et l'essor urbain et commercial. À l'aide d'un dossier documentaire, l'élève doit d'abord se documenter sur les différents types de bâtiments au Moyen Âge. Il pourrait ensuite faire une visite de la carte Minecraft et observer et décrire les bâtiments comme l'église romane, le port, le château, le bourg, la maison urbaine et rurale. Enfin, il pourra compléter la construction d'un ou plusieurs bâtiments comme l'église gothique, le monastère, la maison du Seigneur ou le marché du village. Pour télécharger le cahier de l'élève avec son dossier documentaire et la carte Minecraft sur le Moyen Âge, visitez le site du récit Univers social.